ग्यारह कुएँ थे तो जिनमें से एक अभी एक्टिव है बाकी सब बंद कर दिया गया एक्टिवेट होकर तो यहाँ पे जो वॉचमैन है वो उनसे बात करके पूछ लेते हैं जो कि यहाँ की देखभाल वगैरह कर रहे हैं तो उनसे पूछा बाबा अलैक्म कैसे हैं ठीक ठाक हैं हाँ, शुक्र ठीक है ग्यारह में अभी सिर्फ एक कुएँ चल रहे छः नंबर सही है बाकी सारे बंद है ठीक है वो कच्चा कुई है ना पानी भी इसमें नहीं है और दो ग्यारह नंबर दस नंबर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया बाकी सारी कुछ सही है अभी ये छः नंबर चलते हैं अभी छः नंबर है हाँ ये पानी सीधे निकलते हैं मलिक कैंट ठीक है थोड़ा करीब कर उमर सस में सही और ये सात नंबर कुएँ है वो भी बंद है समझे वो ये कुआ ये भी खराब था लेकिन ये बलूच से एक संत वो एक यार मोहम्मद है वो लोगों ने जाड़ मार लगा कि थोड़ा मरम्मत करके मिट्टी निकाला ये कुएँ सही तो है हमें थोड़ा दिखाएं कौन कौन कुएँ हैं एक तो ये कुएँ नाजिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुआ भी है ये कुएँ है ना थोड़ा करीब कर ये भी तकरीबन बंद ही हो चुका ख़त्म हो चुका हाँ, ये ख़त्म तो आगे मसीह आगे देखिए जैसे बहुत पुराना है ये हाँ ये अंग्रेज में लगाया हुई है हाँ ये देखिए जैसे बहुत पुराना देखिए सिस्टम इन्होंने बहुत पुराना लगाया हुआ अभी तक एज इट इज़ वैसे ही पड़ा है इन्हें इंजन वगैरह यहाँ पे दिखाएंगे आपको जिम इंजन चलता था कूली के साथ इधर ठीक है यहाँ पे इंजन था हाँ कूली के साथ चलता है इंजन अंग्रेज ने चला खुद ठीक है ठीक है चलें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है ठीक है आगे से देख लें दूसरी यहाँ पे क्या है ये टैंक है तो कूली का कूली का टैंक देना उसने बनाया अच्छा ठीक है चलता था सही देख सकते हैं आप जैसे कि जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही पुराना इंजन है देखिए अभी भी उसी शक्ल में उसी कंडीशन में खड़ा है बिल्कुल एज इट इज़ जैसे गैस सिलेंडर है इसके थ्रू बिजली हुआ नहीं करते थे तो वो गैस के थ्रू ये चलाया करते थे सिस्टम को बहुत बहुत ही बड़ा इंजन है ये वो नीलाम कर दिया जी शीशा में पहुंचा दिया अच्छा हाँ।, हाँ। सारे इंजन बिज गए हैं हाँ। पाकिस्तान अंग्रेज से नहीं आया था जी वर्ल्ड बैंक वाला ये देखे थे अब विल्सन ग्रेडियंट बहुत ही बहुत ही वैसे वेल कंडीशन है इसका अभी तक देख सकते हैं देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा कुआं है ये इस लाइन जा रही है बिल्कुल साथ में ये पे ये दो ये इंजर चला था अब इसलिए भी एक मोटर ये एक इंजर था ठीक है हम्म, ये बराबर ये पाइप जा रहा है ये छोटे से इंचर का टैंक से बनाया हुआ पानी सारा जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन वगैरह ऑन होने की देखिए आप Thank you. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं देख सकते हैं जगह बहुत प्यारी है ये प्रे एरियर बनाया हुआ नमाज वगैरह पढ़ने के लिए सिटिंग एरिया है बहुत ही बेहतरीन और बहुत प्यारा व्यू है ये सकते देख सकते हैं ये प्रे एरिया नमाज ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है बिल्डिंग अभी तक वैसे एज इट इज़ खड़ी है जैसे डोर वगैरह हो गए विंडो वगैरह सब चीज़ एज इट इज़ खड़ी है देखिए 1929 को ये स्टेबल हुआ था जैसे देख सकते हैं आप ऑप्शन में लिखो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन देख सकते हैं और ये पॉइंट है यहाँ पे पानी आता है जमा होता है इलाके को पानी सप्लाई यानी कि पूरे कराची को सप्लाई हो होता है पानी देख सकते हैं आप जैसे कि देख सकते हैं वहाँ सारा पानी स्टॉक होता तो जमा होता था तो वहाँ से जनरेटर के थ्रू अभी भी पानी खड़ा नीचे जैसे कि देख सकते हैं आप बिल्डिंग को देखें पूरा बिल्कुल स्टेज बिल्कुल स्टेज खड़ी है अभी तक देखें देख सकते हैं आप नजर ना है देख सकते पानी वहाँ से पहले यहाँ आता है देख सकते बिल्डिंग में नाइनटीन ट्वेंटी नाइन फिर इसके बाद ये राइट साइड पे मेरे पीछे पे बिहाइंड एक ये बिल्डिंग छोटी सी एक रूम नंबर बना हुआ यहाँ पे पानी आता था दैन इसके बाद जाके कराची को पानी सप्लाई होता है ये दूसरे इलाके गरीब गरीब इलाके तो मुझे आगे जाके देख लेते हैं कौन कौन सी जगह देखने को मिलेगी तो ये देख लेते हैं ये देख सकते हैं ये हिस्ट्री से लिखी हुई है twenty nine nineteen twenty nine को ये स्टेबल हुआ था notation by Mr. Bishan Lee. ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है यहाँ की of you